Seba e Aki fanno shopping al 109 di Shibuya, un figherrimo centro commerciale dove statisticamente si possono perdere dalle 3 alle 24 ore. C'è gente che si è persa lì, non è più tornata. Ciao! Cosa fai? Sei felice? Ciao! Sei felice? Felice? Felice, very felice, molto felice. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. Ciao. Comunque se non la conoscete lei è Aki Dearest e è praticamente la più famosa, eh, non so se la più famosa ma una delle più famose, youtuber di anime, manga e eccetera. etc. I kind of hate you right now <laughs> because in 10 years in Japan I never got anything so I stopped trying. Dude, that same game, uh, it only took me two tries. So this is the second time yeah. you the second time you win? Yeah. The second time you win this? Like, well, the same company or the same plushie, that same type of game that you just saw yeah. with the big plushies, I've already won something from that. But this big? Yeah. Oh my and god. And it only took me two times. Oh my so, god. Yeah, like you know I've been stopped trying getting this kind of things because I never win anything so it's a waste of money and you can get I guess it depends on do you think it's skills or it's just luck can we go you can go go That's what I. Yes. Because like last time, they came across from nowhere, then they gave me a bag. I'm like, are you guys just watching from random <laughs> places? Può essere, si stava chiedendo se praticamente, non so perché praticamente appena vince qualcosa in Giappone ti assalgono con queste borse e mi chiedeva se ti stanno guardando da sopra se vince o meno, boh boh chissà bene siamo a Shibuya con la Fortunella che si è appena vinto sta cosa you're a lucky girl anche la fidanzata di Joy di Anime Man e c'era diciamo, questo famoso incrocio di Shibuya adesso stiamo cercando di andare in quel negozio là l'109 che è un negozio dove vendo più che altro cose da ghiaro comunque da ragazze quindi è molto interessante adesso vediamo se riusciamo a sopravvivere a questo a, a questo incrocio comunque andiamo guardate cosa abbiamo trovato Mario Kart i had to film that, although I hate them. Because, I mean, especially when they were doing the Mario, they got a big lawsuit or something. Why? Because they can't use Mario Kart, it's very unsafe to do it, and Nintendo doesn't want to be associated with anything slightly dangerous. Praticamente avete visto quelle macchinette di prima, una volta giravano molte vestite da Super Mario, però adesso hanno smesso perché è troppo, cioè non voleva la Nintendo essere associata con quelle macchinette perché sono un po' pericolose, diciamoci la verità. Hai capito? capito. Brava. Girare di Shibuya di venerdì non è il massimo, però vabbè. Allora adesso facciamo le riprese a Aki che va dentro. Ma io se talk some Italian. Oh, non capisco. Dai, dove stiamo andando? Io vado al 109. Try. Right. Io vado al 109. 109. 109? Andiamo? Let's go. Come si dice in inglese? Cosa? What? Come si dice in inglese like what I just said? What did you just say? What you have whatever you told me to say back there. Ah sorry, I just say let's go inside ah. 109. 109. 109. Qua fanno spesso live e cose simpatiche Vedete qui davanti Oddio, is it closed from this side? Is that really your first time? What? È la prima volta che entri al 109? No, well, in this one yeah Sì? Sì what, what do you mean in this one? There's only two A few Yeah, the men's one I went Ah, to. yeah. yeah Ok Ciao <laughs> eccoci qua all'entrata comunque abbiamo chiesto se potevamo fare riprese e ci hanno detto di sì abbiamo il permesso del 109 la cosa più bella del 109 non ve lo posso far vedere ma sono sicuramente le commesse prettiest things is definitely people working here yeah yeah so I'm trying to get late eh, no Cos'è che stiamo? What are we looking for? Guardate, qua è pieno di gnocche di bambù. No, no, no. Are you looking for something in particular? Qua una borsettina della Samantha Vega. Oh. Questa è la fatta vega dei mates. Oh, ok. Oh, thank you for me. No. <laughs> questa è una collaborazione con questa marca e Samantha Vega. Nani? Come Samantha Vega. This is Sailor Venus, right? Yeah. That's kind of cute. Come si dice in italiano purse? Purse? Yeah. Borsa? Borsa. Questa è la collaborazione con Sailor Moon. Non so, io non me ne intendo molto di borse. Comunque ci sono tutte le Sailor, credo. Questa penso sia Mercury, questa Giove. This are Temis, right? Però è simpatico. Questo qua è quello di Luna e questo qua sarà Artemis. Sailor Moon è anche sui, eh, sui profilattici, right? That's condom, right? With Sailor Moon. Huh? That's also Sailor Moon condoms, right? Condoms, yeah, yeah. Yeah. Quindi potete anche avere i profilattici di Sailor Moon, eh. fate attenzione. That was quite cute. I like when they do like high-end uh, cheap stuff. This place is just not eh? And cheap stuff. What does that mean? Like you know. She costs 200 bucks. No, but I mean you know it looks quite high end, but you know having the collaboration with Sailor Moon it makes it a little cheaper. Yeah. Comunque se volete una borsa Sailor Moon slash Samantha Vega, andate là eh. Vi lascio poi tutti i link in descrizione di come arrivare al 109. Questo negozio profuma non poco. That's very smell, stink? No, yeah. not stink. Perfume, perfume. Oh, yes ok questa molto, costa molto poco se vi volete vestire un po' da gnocca di bambù slash baldracca vi vestirete così takes a lot of money to look this cheap that's kind of comfy where do you shop for your clothes? where do I shop for my clothes? my own I don't know I ask my friends that's it? <laughs> no I don't know it depends if there's something I like I buy or where? depends What's your favorite place? In Tokyo, I like Daikanyama, the shop. My I think for girls, Ichimaru Kyu is quite trendy if you live in America especially. Yeah. Because I think for Japan no, but if you wear the same things in America it's cool. Because usually, but today I'm not really wearing anything, but usually the clothes I buy in Italy I wear it in Japan and then the, the clothes I buy in Japan I wear it in Italy. Quindi avete capito, io di solito i vestiti che compro in Italia li indosso in Giappone, i vestiti che indosso in Giappone li indosso in... no, i che compro in Giappone li indosso in Italia, così sono sempre esotico, exotic. Would you wear those shoes? Le indosseresti? Yeah. And, and I mean, for, for your birthday. oh, But why don't you don't you dress like very interesting for your birthday date? I want to dress nice. Yeah? Yeah. Like, <laughs> what if you show up with this? What would Joy say? I can't even. Im- what, what, did you ever wear those type of shoes? トン日本語で何と言いますか Have you ever wear eh, No. tall high heel? Hiru? Oh, he- okay. In giapponese, But like scarpe tall. col tacco si dice here. High heel. High oh, heel. Tall. Tall what? Tall. Uh, Nihongo de nanto? Takai? Takai. Uh, Expensive or like tall? Like I'm tall. Like, like sega takai. Uh, sega takai. Sega means se means like back, like this part. Yeah. Takai. Oh, okay. Because Japanese people have very short legs. Oh, okay. <laughs> no, I'm joking. <laughs> That's always what I thought. Because otherwise they would say, oh, ashi nagai ne. Or they would say like, if they want to say you have long legs, they would say ashi nagai. That means long legs. Those mannequins are very hot. I will date her. I mean, beh, è figa. Guardate che gnocca di bambù, me la farei anch'io questo manichino. Ma i manichini sono bellissimi in questo posto, veramente. E anche la commessa che non posso farvi vedere, purtroppo. I think I should give you this footage <laughs> just in case. I don't care. Per chi non sapesse lei era nel music video di Fire, nel music video di On The Run, nel music video di Alive Then um, have you been in other music video with me? This week? She's probably gonna be in Avalon or that, one of the next music videos as well. Possibly. Ok, se la tira ancora perché è riuscita a vincere sta cosa, ma me la tirerei anch'io. I say you still brag about it. Of course I will. And I say I would brag it too if I would have win it. Victory for like one dollar. vinto questo al primo tentativo quando si dice il culo ok evidentemente questo non ha proprio i manichini più belli every time you hear the voice the Those are those I could wear those too. Actually those are cheap, they are very cute. I will wear those. They are closing. Ah no wait. No, ah, let's let's go on. Let's finish the very request first gnocca di bambù fatemi sapere nei commenti se vi piacciono questi looks questo qua lo vedrete solo in Giappone do you have girls like this in America? no, uh, well I'm from Vegas so people dress like this in Vegas? Vegas girls are very revealing oh really? why you are not very revealing? because it's winter yeah, that's the main reason yeah but girls they love their cleavage here? in, no so are we going out? yeah, yeah. I think we did enough shopping <sighs> Can you read uh, no. <laughs> oh yeah, so I sent this. Yeah. It said it only took one try. It's like, god damn it, how do you do it? You you better take that and the one got earlier this week <laughs> vabbè, questo era il moroso di Aki, vabbè. Vi rendete conto che con un euro, cioè con 80 centesimi lei ha ricevuto questa cosa. E eh, vedete che brava lei che è educata. Perché in Giappone dovete sempre tenere la sinistra sulle scale mobili così chi ha fretta va da questo lato. Se siete a Osaka però l'opposto. Hi. Do you wanna go down? Okay, I'm gonna go down with you. Here is for you. Oh, is this the way up? No, uh, like this is B1. This is mainly shoe. Oh, can we go out from here though? The, we yeah, we can still go out. Oh wow, I like this Oh my god! I finally find something I like. Yeah. Let's let's check it out. Here it looks like an interesting store. I'm gonna pick an outfit for you. Would you wear this? Would you wear this? No. Why not? It's cute. My boobs. la maschera del gas Cosa sono queste? Ah le tette finte Ma ormai sono in Giappone da troppi anni per farmi fregare da una gnocca di bambù Gnocche di bambù Non so quante volte ho detto la parola gnocche di bambù in questo video Ma è pieno di gnocche di bambù Can you say it? Gnocche di bambù Gnocche di bambù Try again Gnocche di bambù More happy Gnocche di bambù More more more more Gnocche di bambù <laughs> Vabbè comunque abbiamo fatto questa visita al 109 Ditemi se vi è piaciuto Noi ci vediamo domani alle 2 con un altro video E cercherò di rubargli quella cosa lì Chi lo vuole glielo do nel giveaway Bye bye